женөөчү физикалык аспаптар приборлор физикалык аспаптарга сызыкчалар сызыкчанын жанында сандар берилген сызыкча менен сандар аспаптын шкаласы болуп саналат шкала менен өлчөп жаткан чоңдуктун маанисин табат шкаладан башка аспапта чоңдуктун бирдиги да жазылат ченеп жаткан чоңдуктун маанисин табуу үчүн эгерде физикалык аспаптын шкаласынан окуу мүмкүн эмес болсо аспаптын бөлүктөр баасын билүү керек аспаптын бөлүктөр баасын билүү үчүн төмөндөгү кадамдарды аткаруу керек биринчи аппараттын шкаласында көрсөтүлгөн эң жакын эки чоңдуктун ортосундагы айырманы табыңыз экинчи бул маанилердин ортосундагы бөлүктөрдүн санын табыңыз үчүнчү чоңдуктун маанилердин ортосундагы айырманы ушул маанилердин ортосундагы бөлүктөрдүн санына бөлүү жолу менен бөлүктөрдүн баасын табыңыз